YouTube, il y a le nouveau mode Renaissance Exfiltration Trio qui est sorti. Je me suis régalé. En vrai, il est sympa. J'ai trouvé une petite cachette. M'en dirai des nouvelles. Bisous, abonne-toi, like, commente. il y a le mode, il y a le mode de jeu Championne Caldera. J'ai le mode de jeu Battle Royale. Maintenant, j'ai Caldera en résurgence, mais je peux pas y jouer tout seul. Je dois lancer en duo random obligé. il y a Renaissance Exfiltration en trio. Euh, je propose qu'on commence par le début. Let's do a bit of. Uh, do fancy bit of go try to take uh, the phone. All right, yeah. Okay, let's do it. Let's do it. Woohoo! Let's go. Oh shit! Very seriously talking on stream. Oh, you knob cheeses! right. Qu'est-ce qu'il parle? Oh, ah, who's not? Who knocked over don't land there? Il a quoi Il est immortel Fucking okay, now I've only got a pistol. not good, is it? Logiquement, il est pas immortel. Et il, il, pourtant, il paraît immortel. Shit, all I've got is a sniper. Eh, uh, where, is, where is the phone, you know Attends la fin du timer. Hein. Euh, Faut attendre. Non, non. Uh, anybody in Because we know I've got enough for our uh, loading. Oh shit, I've got mine. Mais je suis derrière le mur, frère. Ah putain. Et là, et voilà, la pile qu'on peut la prendre. Et la pile qu'on peut la prendre, je l'ai pas, putain. Ils ont un drapeau ah. pirate sur le dos. Hein, C'est terrible. Mais tu te rends compte que je vais te fumer, gros. Oh, what the hell I was literally safe. Our munitions box as well, guys. Les gars, si j'ai mes armes, je vais les... Let's go take the truc! Stay down. it out. Let's see if the person won that. No. Oh, fucking no. hell, where is it? Is it near us? Where? Where? the land on roof, innit? What the... What the heck? Ah... Uh, il got wasted, didn't he? Ah, je dois encore attendre, c'est ça La radio réapparaît bientôt. No Man, as soon as I spawn, that guy's dead. Oh, I hate that flipping sound. Oh. Wouhou J'ai la radio What on? Hang on, hang on, hang on. Hang Oh, okay, no. down and raise me, I'll be safe. Yeah, yeah, yeah. Just give me a sec. It's reloading. Right. Oh, oh, there we go. My kills you right there. C'est une blague. C'est une blague. Comment c'est possible qu'il y avait un mec là-haut Il faut que j'aille buter le mec qui a la radio. Hang on, we lost it. Or is it... Attends. Would you keep it for so long and then lose it? What Radio sol. The uh, um, radio thing. Well, they're over here. Yeah, I thought you had it. Oh, I didn't. Alright, oh, I thought when I raised you, you had the one. Oh no. Oh, that's what they look like. I have the radio! Oh. Woohoo! Nice, nice on the... Right, he's down. Guy landed on the roof. Uh, yeah, I need help. <laughs> they got it. He killed me. He killed me. Fuck. <sighs> Nice. Where is the, ra uh, the radio Doing a runner. Doing run runner this way. Ah merde Merde You see <laughs> No Let's go, let's go team We can do it, we can do it 25 seconds It's easy peasy Right, he's dead. No, it's we not. It, it's not this guy, my friend. main shot at. Get that, get that. Yeah, why am I the only one being shot at? Piss off. Est-ce que je vous fais rire, chat <laughs> Il est... <laughs> Ok, bon ce mode de jeu est bien trop simple Et hein. <laughs> eh, ma position elle était pas incroyable le chat Les mecs ils comprenaient pas, ils sautaient à l'eau <laughs> Ok, euh, euh, comment, on euh, dit joue Comment on dit joue en anglais vite Ok, wait, wait, don't move. Comment on dit joue Non Je voulais lui demander un bisou sur la joue Oh, niveau 1000 Bah les couilles, son bisous